दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल स्वागत छ सर यहाँलाई हजुर हस् धन्यवाद उपनिर्वाचनको नतिजा जस्तो प्रकारको आयो यो नतिजा अपेक्षित या अनपेक्षित के भन्नुहुन्छ मैले त्यहाँबाट कुरा कुराकानी यसलाई मिश्रित रूपमै नै बुझौँ निर्वाचनको नतिजालाई अनपेक्षित पनि नभनौँ कुनै जुन सामूहिक निराशा पिपुलमा थियो नि त्यो कता पोखिन्छ भन्ने मात्रै थियो तर त्यो अब के भने नयाँ शक्तिमा चाहिँ पोख्ने भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकको निर्णय भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यति धेरै अपेक्षित थिएन जुन तहमा चाहिँ नागरिक नागरिकहरूको निराशा हो त्यो निराशा चाहिँ अत्यन्त चरमचुलीमा रहेछ अहिलेको चाहिँ मूल प्रवाहका भनौँ अथवा पुना पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति भन्ने कुरा यसले सङ्केत गर्छ म आज यहाँसँग अहिले सिधा सिधा कुरा गर्छु जस्तो रवि लामी छाने यो चितवन दुईको उपनिर्वाचनमा हुमिँदै गर्दा होस् या तनहुमा डाक्टर सोडिम वाग्ले होमिँदै गर्दाखेरि होस् त्यति बेला धेरैले के भनेका थिए भनेदेखि अब चितवनमा चाहिँ रवि लामी छानेले पहिला जति मत प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यति मत उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भनेर भनिरहेको स्थिति थियो किनकि यो बिचमा उहाँका विषयमा धेरै कुराहरू आए होइन तर पहिले प्राप्त गरेको मतभन्दा पनि बढी मत ल्याएर उहाँले जित्नु भयो यो लोकप्रियता उहाँको कसरी बढ्यो होला अनि यता तनहुमा डाक्टर स्वर्णिम वागले जसले त्यहाँ यति धेरै मत प्राप्त गर्नुभयो कि अघिल्लो पटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्राप्त गर्नुभएको जुन मत थियो त्यो मतभन्दा ज्यादा मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूको त्यो लोकप्रियतालाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ यो लोकप्रियता भन्दा पनि उहाँहरूको लोकप्रियता भन्दा पनि चाहिँ परम्परागत पुराना दलहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलोकप्रियता हो खासमा भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ राजनैतिक दलहरूलाई मुद्दाको आधारमा चाहिँ राजनीति गर भनेर चाहिँ धेरै पटक सुझाएको थियो तर जुन पुराना दलहरू जुन शासन सत्तामा छन् ती दलहरूले चाहिँ मुद्दामा प्रवेश नै गरेनन् कि नागरिकता मुद्दा के हो त चुनाव लड्ने त नागरिकता मुद्दामा हो नि त त्यस कारण चाहिँ नागरिकको मुद्दामा चुनाव नलडिकन व्यक्तिगत उम्मेदवारको बारेमा लान्छना लगाउने कसैका छोरा कसैका श्रीमतीको बारेमा कुरा गरेर त्यसरी चाहिँ पुराना दलहरूले चाहिँ राजनीतिक मुद्दै नलिकन जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ नयाँ शक्ति विकल्पको रूपमा चाहिँ नागरिकले खोजिरहेको थियो खोज्ने क्रममा चाहिँ अहिले हाललाई विकल्पको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा पार्टी विकल्पको रूपमा आयो र बाँकी दुई दुई जुन जितेर आएका पात्रहरू हो स्वर्णिम वागले आफैमा पनि चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छविको व्यक्तित्व बनाएको त्यसपछि गएर त्यति मात्रै नभएर चाहिँ उनको चाहिँ जुन क्ल्यारिटी हो होइन जुन चाहिँ अहिलेको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न उनसँग चाहिँ जुन क्ल्यारिटी छ त्यो क्ल्यारिटीको एउटा कारण पनि हो भने रवि लामी त आफै पनि त्यसै पनि पपुलर मान्छे हो र उहाँलाई चाहिँ ती सानातिना कुराहरूले चाहिँ र पिपुलले उल्टो के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आएको भर्खर आएको नयाँ युवा केही गर्छु भन्नेलाई चाहिँ यी पुराना राजनीतिक दलहरूले दुनियाँ केसमा चाहिँ फसाएर गर्न दिएनन् गर्न दिएनन् भन्ने जस्तो चितवन दुईमा हेर्ने हो भनेदेखि यो मङ्सिर चारमा जति मत खसेको थियो जति मतदाताले मत हाल्नु भएको थियो त्योभन्दा कम मतदाता त्यहाँ मतदान केन्द्रमा पुग्नुभयो होइन कम मत खस्यो तर कम मत खस्दाखेरि पनि रवि लामी छानेले चाहिँ मङ्सिर चारमा पाएको मतभन्दा ज्यादा मत प्राप्त गर्नुभयो यसलाई के भन्ने के बुझ्ने यो के भने अब त राजनीति स्थापित भएको नेपालमा वैकल्पिक राजनीति स्थापित भयो कि आम नागरिकले विकल्प खोजेको छ आजको चाहिँ यो जुन राजनीतिक दलहरू छ जसले शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ तिसौँ वर्षसम्म चाहिँ जसले हालिमुहाली गरे त्यो राजनीतिक दलहरूप्रतिको चाहिँ जुन सामूहिक निराशा हो त्यो सामूहिक निराशाको अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ नयाँ रा राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ स्थापित भएको चाहिँ अवस्था हो र यो स्थापित भनेको चाहिँ आजलाई मात्रै होइन यो नागरिकको चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हो कि नागरिक अब कतातिर जान खोजिरहेको छ भन्दाखेरि पुराना पार्टीहरूलाई छोड्दै नयाँ पार्टीहरूलाई स्थापित गर्ने र नयाँ पा पार्टी मार्फत चाहिँ आफ्ना मुद्दाहरूलाई सम्बोधन होस् भन्नेतिर चाहिँ नागरिक गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको चाहिँ स्थिति आएको भनेर हामी अझै अनुमान मङ्सिर चारको निर्वाचनमा राष्ट्रपाले जुन प्रकारको मत पायो त्यसलाई जनताको क्षणिक आक्रोश क्षणिक आवेग होइन र त्यो निराशाको मत उतातिर पोखिएको रूपमा धेरैले त्यसरी विश्लेषण गरेका थिए होइन तर यो पाँच महिनाको जो अवधि हो यो अवधिमा त जनताले त्यो ठन्डा दिमागले सोचे पनि होलान् होइन हेरे पनि होलान् देखे पनि होलान् तैपनि जनताले रासोपालाई नै जुन मत दिए नि यो मतलाई अब पनि निराशाको मत या क्षणिक आवेगको या अरू केही भनेर भन्न सकिन्छ या कुन रूपमा होइन अब आवेश त भन्नै परेन नि अब त अब के हो भने नि यो स्थापित भएको हो कि वैकल्पिक राजनीति स्थापित गर्नको लागि चाहिँ आम नागरिकहरू नागरिकहरूलाई छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट स्थापित भएको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि अब निराशा त छँदैछ निराशा पनि के भयो भन्दाखेरि विगत चाहिँ चुनावपछि अहिलेसम्ममा चाहिँ जुन राजनीतिक दल दलहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूले जुन राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरे र कुनै पनि डेलिभरीको जुन कामै गरेनन् यो बिचमा खालि सत्ता राजनीति मात्रै गरे त्यसबाट चाहिँ एक त निराशा त हुँदै हो त्यो निराशा भन्दा पनि अब यी चाहिँ राजनैतिक दलहरू सुध्रिनेवाला छैनन् त्यस कारण चाहिँ अब विकल्प खोज्नै पर्छ भनेर चाहिँ नागरिकले विकल्प खोजेकै हुन् त्यो पनि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कहाँ देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ अब सहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र सबैतिर त्यो खालको गयो तर त्यो चाहिँ प्रदेश दुईमा चाहिँ अझै गएको छैन त प्रदेश दुईका विषयमा एकछिनमा आउँछु म है जस्तो जस्तो यो हजुर यहाँलाई मैले विषयमा रोकेँ जस्तो प्रदेश दुईमा म एकछिनमा आउँछु यता तनहुँ जहाँ सहरी इलाका मात्रै छैनन् होइन त ग्रामीण इलाकाहरू पनि छन् ती ग्रामीण इलाकामा पनि अब जस्तो रासोपा प्रवेश गरिसक्यो भनेर बुझ्न सकियो नि होइन डाक्टर सोनी मोहालले जति मत प्राप्त गर्नुभयो त्यो भएर वैकल्पिक राजनीति अब सहरमा मात्रै होइन यो चाहिँ गाउँतिर पनि पस्यो भनेर भन्न सकिन्छ अब गाउँतिर त अब पस्यो नै गाउँतिर किन पनि पस्यो भन्दाखेरि यसको अहिलेको राजनीतिको चाहिँ जुन चरित्र त फरक फरक छ जसरी चाहिँ हिजो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ चुनाव प्रचार शैलीलाई जसरी चाहिँ उनीहरूले लिन्थे जनमतलाई जुन उनीहरूले जसरी बुझेका थिए त्यो जनमतमा चाहिँ परिवर्तन आएको छ र त्यो गाउँसम्म पुगेको छ गाउँसम्म पुग्नुमा चाहिँ एउटा पहिलो काम कुरो के हो त भन्दाखेरि माइग्रेन्ट्सहरूले जो चाहिँ विदेशमा गएर काम गरेका छन् जसका चाहिँ छोराछोरीहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया कनाडा युएस बसेका छन् उनीहरूले के गरे त भने विकल्प रोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्ना घर घरमा चाहिँ प्रचार गरिदिँदाखेरि चाहिँ यो प्रचारको शैलीले गर्दाखेरि अहिले गाउँ गाउँसम्ममा तपाईँको अहिले विदेश नजाने त सम्भवतः इन एन एभरेज एउटा घरबाट एकजना चाहिँ विदेश गएको छ कि उसको प्रभाव चाहिँ त्यो घरभित्र पर्यो त्यसले गर्दाखेरि घर घरमा चाहिँ अब नयाँ शक्ति चाहिँ प्रवेश गरिसक्यो भन्ने कुरा हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ कतिपयले यो चुनावी नतिजा जो सार्वजनिक भएसँगै के भन्यो भने अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विशेष गरी रवि लामी छाने र उहाँको टिमले अब बिस तिस वर्ष चाहिँ अब देशमा त्यो शासन गर्ने देखियो भनेर भने अब अहिलेका जुन पुराना दलहरू हुन् अब यो पुराना दलहरूले गठबन्धन त के महागठबन्धन नै गरे पनि अब रवि नेतृत्वको रासोपालाई यिनीहरूले उछिन्न सक्दैनन् भनेर भने त्यस्तो देखिन्छ होइन अहिलेको परिणामले त्यो भन्न सकिन्छ अहिलेको परिणामले त सबैलाई जोड्दाखेरि पनि चाहिँ फिफ्टी प्लस त लिएरै आएको छ नि जित्नेहरूले त रविजीले चाहिँ फिफ्टी प्लस अझ उहाँको त झन् टु थर्ड नै होला अझ भनेपछि सोडिमजीले चाहिँ फिफ्टी प्लस भोट चाहिँ खसेको भोटमा उहाँले लिएर आउनु रविजीले चालिस चौवालिस हजारको त मतान्तर मतान्तर छ अब यसको अर्थ के हो त भन भन्दाखेरि अब यो जुन पुराना राजनैतिक दलहरू हुन् उनीहरू सबै एक ठाउँमा बस्दाखेरि पनि उनका कार्यकर्ताले सम्म मत दिने हो तर आम नागरिकले मत दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट स्पष्ट भएको छ यो पनि के हो भन्दाखेरि यही शैलीबाट यिनीहरू जाँदै गर्दाखेरिमा बरु यी राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुने यिनीहरूमा चाहिँ सुधार हुने हिजोसम्म हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर चाहिँ आम नागरिकका माझमा चाहिँ माफी माग्ने त्यस्तो खालको स्थिति आयो भने चाहिँ एकचोटि सुध्रनको लागि चाहिँ एउटा सन्देश पनि हो त्यसले गर्दाखेरि सुध्रिन्छन् सुध्रिँदैनन् त्यो यिनीहरूको कुरा भयो ए अहिलेका चाहिँ सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दलहरूको कुरा हो होइन भने पिपुलले चाहिँ अब सहेर बस्दैन उसले विकल्प रोज्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट सन्देश दिए यो पाँच महिनाको अवधिमा नि जो पुरानो भनिएका दलहरू काङ्ग्रेस एमाले हुन त माओवादी जो गठबन्धनमा थियो उसको प्रत्यक्ष उम्मेदवार थिएन यद्यपि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नै उसको समर्थन दियो होइन थियो अब जस्तो काङ्ग्रेस एमाले योभन्दा अगाडि गत मङ्सिर चारमा जुन पाएको मत त्यो मत उनीहरूले जोगाउन सकेनन् निकै घटेको देखियो यसलाई चाहिँ यो पाँच महिनाको अवधिमा अझ कति अलोकप्रिय भएछन् यी ठुला भनिएका दलहरू भनेर बुझ्न सकिन्छ सकिन्छ झनै बिग्रिएछन् झनै गनाउने भएछन् भन्न सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ जस्तो के पनि देखियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुधार पनि छैन र राजनीतिको चाहिँ जुन फोहोरी खेल हो त्यो यो पाँच महिनामा चाहिँ एउटा पराकाष्ठमा पुग्यो कि राजनीतिक फोहोरी खेल कहिले कोसँग गठबन्धन कहिले कोसँग गठबन्धन यो देख्दाखेरि पिपुल त पहिलो कुरो चाहिँ यो गठबन्धन भन्ने बित्तिकै इरिटेसन गर्छ त्यसले गर्दा त्यो इरिटेसनको चाहिँ एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा चाहिँ केन्द्रमा पनि छ चुनावमा पनि गठबन्धन छ त्यो गर्दै जाँदाखेरि पिपुलले चाहिँ त्यसलाई प्रतिवाद गरे र यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि पुराना राजनीतिक दलहरूको निकम्मापन र उनीहरूको चाहिँ जनताबाट जनतासँग चाहिँ जुन कनेक्सन टुटेको छ त्यो टुटेको कनेक्सनलाई चाहिँ हामीले यसलाई प्रतिबिम्बको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो जुन पाँच महिनाको अवधिमा भनौँ न गएको मुङ्सिर चार यताको यो अवधिमा त्यस्तो के गर्यो होला ताकि यसरी मतदाताहरू ती उम्मेदवारहरूप्रति आकर्षित भए पहिलो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ विकल्प दियो स्पष्ट विकल्प दियो कि पुराना जुन राजनीतिक दलहरू छन् त्यसको विकल्प हामी हो है भनेर एउटा विकल्प दियो दोस्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक चाहिँ संविधान छ त्यसपछि गएर नेपालको चाहिँ जुन शासकीय पद्धति छ त्यो शासकीय पद्धतिप्रति चाहिँ हामी चाहिँ वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दलको रूपमा चाहिँ निस्क्यौँ है जस्तो नेपालमा कम्युनिस्टको चाहिँ विकल्प छ कि तर काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक दल चाहिँ काङ्ग्रेसभन्दा अरू विकल्प थिएन हामी काङ्ग्रेसको पनि विकल्पको रूपमा आयौँ है भनेर त्यो खालको चाहिँ सन्देश चाहिँ यसबाट दिएको छ एउटा दोस्रो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यो पुराना राजनीतिक दलहरूले जसरी चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गरे त्यो शासन सत्ता चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुशासनको पराकाष्ठातिर गयो त्यस कारण चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ आश्वस्त हुने चाहिँ एउटा कारण के हो भन्दाखेरि हामी सुशासन दिन्छौँ चाहे त्यो स्वर्णिमजीको कुरा सुन्नुहोस् चाहे रविजीको कुरा सुन्नुहोस् होइन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरेक सांसद र हरेक नेताको कुरा हेर्नु भने हामी सुशासन दिन्छौँ व्यवस्था यही नै होस् तर हामी अवस्था बदलिन्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले जुन कुरा चाहिँ भने पिपुलले त्यसलाई चाहिँ सराएको हो त्यसले गर्दाखेरि पिपुल त्यहाँनिर चाहिँ विश्वास गरेको छ अब भोलि उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ कति गर्नुहुन्छ तर अहिले प्रतिपक्षको मात्रै भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गरिदिनु भने सम्भवतः लाग्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ भविष्य चाहिँ पक्कै पनि राम्रो छ चुनाव जिते लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि सानेले अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने त्यो सङ्केत गर्नुभएको छ उहाँले प्रष्टै के भन्नुभयो भनेदेखि सरकारलाई विश्वासको मत दिइरहनु पर्ने कारण मैले देखिनँ भनेर भन्नुभयो यसलाई अब कुन रूपमा लिन सकिन्छ होइन अब यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा कसरी बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ समर्थन जारी राख्नु भनेको चाहिँ आफैमा पनि चाहिँ उसको जुन लोकप्रियता त्यो लोकप्रियता खस्किनु हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका एउटै मात्रै रहन्छ र आजको चाहिँ जुन मिनी जनमत सङ्ग्रहको मतादेश छ यो मतादेशले साँच्चै भनियो भने चाहिँ अब जुन पाँच वर्षलाई चाहिँ हिजो नागरिकले दिएको जुन जुन मतादेश हो त्यो मतादेशलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ स्थिति निर्माण भएको छ त्यसर्थ चाहिँ देश अब चौरासीसम्म पुग्दैन जस्तो चाहिँ स्पष्ट स्पष्ट हुन्छ त्यसर्थ देश अब मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ तर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना प्रबल छ भनेर यहाँले भनिरहँदा अहिले जुन खालको निर्वाचन मतपरिणाम आयो नि यो मतपरिणामलाई हेरेर त ठुला भनिएका राजनैतिक दलहरू त तर्सिएका छन् होइन अब जस्तो यस्तो अवस्थामा यही अवस्थामा देशलाई मध्यावधितिर लैजाने हो भनेदेखि त खर्लप्पै घन्टीले खाइदिइहाल्छ भनेर पनि बरु हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेकपा एमाले या अन्य दलहरू पनि यो मध्यावधिमा चाहिँ होइन है अहिले जाँदाखेरि त हाम्रो अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दिन सक्छ भनेर पनि यो मध्यावधिमा जानबाट रोक्ने गरी चाहिँ काम गर्लान् कि भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिन्छ होइन त्यही अब त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म सोच्ने कि सर्ट टर्म सोच्ने अब यो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सुधारतिर जानियो भने मध्यावधि पनि कुनै ठुलो कुरा होइन तर सुधार चाहिँ नगरिकन यत्तिकै पाँच वर्ष चलाएर त्यसपछि हामी चाहिँ सदाको लागि बिदा हुने हो भन्ने भने चाहिँ त यो पाँच वर्ष टिकाउनुतिर लाग्दाखेरि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर एउटा रियालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नैतिक साहस चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ आजको शीर्ष नेतृत्वमा चाहिँ घटेको छ र यसले उनीहरूलाई चाहिँ सोच्न बाध्य पनि बनाएको छ र उनीहरू के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भिजिबल गर्ने पिपुललाई चाहिँ चित्त बुझ्ने देखिने काम नगर्ने हो भने अब पिपुलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छोड्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा यिनीहरूले बुझेको कारणले गर्दाखेरि कि यिनीहरूले राम्रोसँग काम गर्नु पऱ्यो होइन होइन विधावादीको लागि चाहिँ तयार हुनु पऱ्यो भन्ने खालको चाहिँ पक्कै पनि स्थिति छ र एउटा कुरा चाहिँ भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले अहिले यति बेला यो चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ हामी वास्तवमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ थियौँ भने यो देशमा चाहिँ अब यसरी चलेन यो देश कतातिर जाने हो भनेर चाहिँ जुन एउटा अन्यलता थियो नि यो निर्वाचनले केही त्यो अन्यलताहरूलाई चाहिँ चिरेको छ कि यो देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ संस्थागत रूपमा अगाडि लिएर जानको लागि नयाँ शक्ति यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ आएको छ त्यस कारण जति दिन चाहिँ यो राजनीति ठुला राजनीतिक दलका चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ यो चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्छ त्यति दिन चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन चाहिँ थप चुनौती चाहिँ पूर्ण हुँदै जान्छ भन्ने खालको चाहिँ धेरैतिरबाट चाहिँ त्यो खुसिनहरू पनि आएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः लाग्छ हाम्रो राजनीतिमा हाम्रो मात्रै सम्पूर्ण कुराहरू छैनन् त्यसकारण चाहिँ यो देश नै हो जहाँ अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाइन्छ भनेको भएपछि भोलि त्यस्ता खालको परिस्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छन् कि जसको कारणले गर्दाखेरि ठुला राजनीतिक दलहरू पनि एक ठाउँमा बस्न सक्ने स्थिति नआउने र साना राजनीतिक दलहरू टुटफुट र चाहिँ छुट्टिने क्रमहरूतिर जान थाल्यो भने त्यो अवस्थामा मध्यावधिलाई चाहिँ नकार्न पक्कै पनि सक्छ यही अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन भयो भनेदेखि ठुला दलहरूलाई आफ्नो त्यो अस्तित्व जोगाउन पनि हम्पै पर्छ भनेर धेरैले यो निर्वाचन परिणामलाई आधार मानेर भनिराखेको स्थिति छ अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने भए हो अब ठुला दलहरूको यही अवस्थामा मध्यावधि भयो भने अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने चाहिँ होइन एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाह्रको चुनावले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ स्पष्टै पारिसकेको छ कि अस्तित्वमै सङ्कट चाहिँ पर्दैन तर मात्रै के हो भने जुन बेढङ्गबाट चलिरहेको थियो नि त्यो बेटाबाट चल्नको लागि चाहिँ आजको मितिदेखि नै त्यसले रोक दिएको पक्कै पनि हो त्यस कारण तपाईँको यत्रो लामो इतिहास भएका राजनीतिक दलहरू तपाईँको चाहिँ सुधारिएर आयो भने त पिपुल त चाहिँ त्यस्तो आक्रोश चाहिँ व्यक्त गर्दैन कि तपाईँले यिनीहरूमा सुधार मात्रै खोजेको हो कि यिनीहरू जब सुध्रिँदै नसुध्रिँदै थप समय लम्बिँदै जान्छ गल्तीमाथि गल्ती थपिँदै गरिसकेपछि पिपुलले यो आक्रोश व्यक्त गरे मात्रै हो यिनीहरूमा सुधार आयो भने भोलि यिनीहरूमा नेतृत्व परिवर्तन भयो भने चाहिँ त यिनले त हिजो लोकतन्त्रताका लागि लडेकै हो नि त आजको जुन व्यवस्था भनेको चाहिँ यिनीहरूको पनि त कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ हो पिपुलले मुभमेन्ट गरे यिनले लिडरसिप लिए त्यसमा पिपुल र यिनी मिलेर नै यहाँसम्म चाहिँ देश आएको हो नि त्यस कारण चाहिँ यिनकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने चाहिँ होइन मात्रै के हो भन्दाखेरि यिनीहरू सुध्रिने कि नसुध्रिने भन्ने मात्रै हो सुध्रिने भने भोलि यिनको भविष्य पनि छ तर अब होइन हामी जसरी चाहिँ जसरी भए पनि पिपुललाई चाहिँ घेराबन्दीमा पारेर भए पनि हामी चाहिँ सत्तामा कायम रहिरहनुपर्छ भन्ने खालको जुन शीर्ष नेतृत्वको चाहिँ मनोभाव छ त्यो मनोभाव भनेको चाहिँ अब चल्नेवाला छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसको सङ्केत हो तनहु र चितवनमा रासपाको त्यति ठुलो मतान्तरसहितको विषय होइन तर बाह्र दुईमा रासपाका उम्मेदवार रमेश खरेलको एकदमै कम मत यसलाई चाहिँ कुन रूपमा विश्लेषण गर्ने होइन मधेस मुभमेन्ट चाहिँ पृथक कन्टेक्स्ट हो त्यो चाहिँ होइन नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो सोसियल कल्चरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू तिनीहरूको चाहिँ विशेषतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ सामाजिक सांस्कृतिक चाहिँ विशेषतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषतामा चाहिँ तनहु तपाईँको चितवन भन्नुहोस् अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ पहाडी जिल्लाहरू भनेका यी के हुन् उस्तै खालका चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ बनावटको चाहिँ ठाउँहरू र त्यहाँ उस्तै खालको चाहिँ परिणामहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ तर मध्य मधेस प्रदेश भनेको चाहिँ तपाईँ सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ भिन्नता छ त्यहाँ जातीय सेन्टिमेन्ट चाहिँ बहुत जबरजस्त हुन्छ र जहाँ जातीय सेन्टिमेन्ट चाहिँ जबरजस्त हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ परिवर्तन वात्तै छिटो चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू हुँदैन त्यस कारण चाहिँ नेपालको अन्य चाहिँ भूभागहरूमा परिवर्तन जति छिटो छिटो हुन्छ तराई मधेसमा चाहिँ त्यति छिटो चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुँदैन किनभने लास्ट टाइमको इलेक्सनमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि सिके राउतजीले चाहिँ खुट्टासम्म टेक्नु भएको हो तर जसरी स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ आयो त्यसरी त्यो पार्टी आउन सकेको छैन नि त र आज पनि चाहिँ मधेसमा त्यसरी नै स्थापित हुन सकेको छैन त्यसको मूल कारण भनेको चाहिँ जातीय कारण हो र त्यहाँ चाहिँ उपेन्द्र यादवजी चाहिँ यादवै कम्युनिटी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ कम यादवहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट नम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो यादवले यादवलाई भोट दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ स्थिति त्यो खालको यसैमा म अलिकति फरक खालको जिज्ञासा गरेँ मानिलिउँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रमेश खरेललाई चाहिँ तनहुमा र डाक्टर स्वर्णिमागले मौर्यलाई चाहिँ बाह्रमा चुनावी मैदानमा पठाएको हुन्थ्यो भनेदेखि रिजल्ट केही फरक हुन सक्थ्यो हुँदैन थियो रिजल्ट यही नै हुन्थ्यो भनेको डाक्टर स्वर्णिम उहाँले बाह्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको भएदेखि पनि उहाँले जित्नुहुन्थ्यो या जित्नु हुँदैन थियो जित्नुहुन्न जित्नुहुन्न थियो किनभने त्यहाँनिरको चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स खालको स्ट्रक्चर छ कि सोसल स्ट्रक्चर त्यहाँको सामाजिक संरचना चाहिँ बडा जटिल खालको सामाजिक संरचना छ त्यो सामाजिक संरचनाभित्रमा चाहिँ तपाईँले जसले जेसुकै भने पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपालले टु नेसन थ्योरीमा चाहिँ लगेकै छ यिनै राजनीतिक दलले लगेका हुन् त्यो टु नेसन थ्योरीमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जुन कम्युनिटीको मेजोरिटी छ त्यो कम्युनिटीको मेजोरिटी भएकोले चाहिँ अरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर भोट दिँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पपुलर इन्टरनेसनल मान्छे गयो भने चाहिँ त्यहाँबाट चुनाव जित्न चाहिँ सक्दैन त्यहीँको मान्छेले नै चाहिँ चुनाव जित्ने हो त्यहाँ चाहिँ मैले यस्तै अलि अर्को फरक एउटा काल्पनिक जो प्रश्न गरेँ होइन जस्तो ठुला राजनैतिक दलहरू विशेष गरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले लगायतका जो दलहरूमा यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेर राप्रपाले पनि भनेको हो होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर जसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको जो कुरा आइराखेको थियो नि अहिलेको यो निर्वाचन मतपरिणामलाई हेर्दा देशमा त्यो प्रकारको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुने हो भनेदेखि त्यति बेला तपाईँ ती ठुला राजनैतिक दलका नेताहरूको सम्भावना देख्नुहुन्छ कि रवि लामी छाने जस्ता नेताहरूको सम्भावना होइन त्यो त विकल्प के हो नि त्यो शीर्ष नेतृत्व त कहीँ कन्टेस्ट नै गर्न सक्दैन प्रत्यक्षमा कन्टेस्ट नै गर्न सक्दैन मानिनु रवि लामी छाने ल प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिमा उठ्ने त्यो अवस्था आयो या व्यवस्था नै त्यही अनुसारको त्यो निर्वाचन संवैधानिक जुन प्रावधान नै ल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिमा देश गयो भनेदेखि त्यति बेला उहाँ उठ्नुभयो भनेदेखि उहाँले खाइदिनु हुने रहेछ अहिलेको अहिलेको स्थितिलाई हेर्दै जाँदाखेरिमा अब भोलि कस्तो हुन्छ थाहा छैन किनभने अब उहाँहरू भोलि सत्ताको लागि चाहिँ लालायत हुनुभयो भने उहाँहरू फेरि फस्नुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गर्नलाई चाहिँ संसदमा जानुभयो भने त्यसपछिको चाहिँ जुनसुकै खालको व्यवस्था होस् यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधिमूलक चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था होस् अथवा चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था होस् अब अहिले हाललाई चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ विकल्पको राजनीति चाहिँ नेपालमा स्थापित भएको कारणले गर्दाखेरि विकल्पको राजनीतिबाट जो पात्र उठ्छ उही नै हुने हो सडकमा केही समय अगाडिसम्म हुन त अहिले पनि फाटोफाटो रूपमा त्यो आवाज नउठेको होइन राज संस्था होइन हिन्दू राष्ट्र यो आवाज र यो आवाज अझ एक डेढ वर्ष अगाडि निकै त्यो बलियो बनेको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा प्राप्त भएको मत परिणामलाई हेर्दाखेरि राप्रपा जसले जति सिट प्राप्त गर्यो अघिल्लो पटकको निर्वाचनको भन्दा त्यो तुलनात्मक रूपमा निकै राम्रो उसको त्यो नतिजा थियो तर अहिलेको उपनिर्वाचनमा आइपुग्दाखेरि रासपा जसले त्यो हजार मत पनि कहीँ कटाउन सकेको भन्ने समाचार सुनिएन होइन दुई तिन सय यतैतिर उनीहरू अल्झिए यसलाई चाहिँ के कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ के हो राप्रपाको यो अवस्था चाहिँ पहिलो आम नागरिकले चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन मूल प्रभावको राजनीतिक दलहरू छ अथवा चाहिँ पुराना राजनीतिक दलहरू त्यसको विकल्प खोजेको थियो र त्यो विकल्प खोज्ने क्रममा चाहिँ हिजो मङ्सिर चारको चुनावमा चाहिँ राप्रपा पनि विकल्प हुनसक्छ है भन्ने खालको एउटा आश थियो तर जसरी स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो उदय भएपछि पिपुल चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक खालको माइन्डसेट बनाइरहेको हुन्छ कि राप्रपा विकल्प हुन सक्दैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै विकल्प हुने भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गइयो भने कम्तीमा पनि चाहिँ यो चाहिँ पुरानो नेतृत्व पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ अङ्कुश लाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पिपुलको बुझाइ हो त्यसले गर्दाखेरि उनी पिपुलले पनि के सोच्यो त भन्दाखेरि तत्कालिक विकल्प के हो त भनेर भन्दै गर्दाखेरि तत्कालिक विकल्प राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो राज संस्थाको चाहिँ जुन पक्षधरहरूको चाहिँ पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो अपिल गर्न सकेन नसक्दै गर्दाखेरिमा पिपुलको विश्वास पनि चाहिँ त्यसप्रति भन्दा पनि नयाँ विकल्पप्रति चाहिँ रहेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा एकोरिएर चाहिँ त्यतातिर गएको स्थिति हो यसको अल्टिमेट चाहिँ परिणाम के हो त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन परम्परागत पुराना राजनीतिक दलहरू छन् त्यो राजनीतिक दलहरूको विकल्प नागरिकले खोज्दै गर्दाखेरिमा त्यसको लागि तात्कालिक विकल्प राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको स्थिति हो यो चाहिँ भयो हाम्रो आफ्नो चाहिँ आन्तरिक चाहिँ मामलाका कुराहरू तर यसमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामला पनि चाहिँ जुट्दै गइरहेको छ जस्तो राज संस्थाका बारेमा हिन्दू धर्मका बारेमा चाहिँ जुन छिमेकीहरूको चाहिँ विशेष चासो हुने गर्छ त्यो विशेष चासोलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई रोक्नुपर्ने थियो त्यसले गर्दा त्यसलाई रोक्नको लागि पनि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ जुन एउटा अस्वाभाविक उदय र अस्वाभाविक चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन सफलता देखिएको छ त्यो अस्वाभाविक सफलताको पछाडि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो आइडियोलोजीले पनि काम गरेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्र संस्थाका बारेमा जे जति चर्चा परिचर्चाहरू भए ती चर्चा परिचर्चाहरू भनेको चाहिँ अहिले हालका लागि र केही समयका लागि चाहिँ ती चाहिँ करिब करिब चाहिँ रोकिएको स्थितिमा चाहिँ पक्कै पनि हो अहिले जस्तो नेपालमा वैकल्पिक राजनीति चाहिँ त्यो चाहिँ स्थापित हुँदै गएको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ अहिले रवि लामी छानेले डाक्टर सोनी मगलेले प्राप्त गरेको मतलाई हेर्दा भनेर यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेपालमा नि यो वैकल्पिक राजनीतिका लागि अरू प्रयासहरू पनि नभएका होइनन् जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि नयाँ शक्ति भनेर वैकल्पिक राजनीति भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो त्यसलाई पार लगाउन सक्नु भएन यता रविन्द्र मिश्रले साझा पार्टी हुँदै विवेकशील साझासम्म आइपुग्नु भएको थियो त्यसलाई उहाँले पार लगाउन नसकेर राप्रपातिर मिसिनु भयो होइन यसै गरी रमेश खरेलकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि सुशासन पार्टी भनेर उहाँले दर्ता गर्नुभएको थियो त्यो पार लगाउन नसकेर उहाँ पनि यता यता रासोपातिर मिसिनु भयो र सँगसँगै मैले नाम लिन छुट्याएका अरू पनि केही छन् होइन ती दलहरू ती पात्रहरू चाहिँ किन स्थापित हुन सकेनन् तपाईँलाई के लाग्छ र रवि लामी छानेले सुरु गरिसकेपछि जो वैकल्पिक राजनीतिको जो यात्रा रवि लामी छानेले सुरु गर्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जब आयो आएको छोटो अवधिमा नै यो खालको जुन विजय उसले हासिल गर्यो यसका पछाडि चाहिँ जस्तो केले काम गर्यो होला भन्ने लाग्छ यहाँलाई रवि लामी प्रतिको यो आकर्षण रासोपाप्रतिको यो आकर्षण के कारणले यति धेरै भयो होला ताकि अघि मैले जुन जुन दल र पात्रहरूका नाम लिएँ उहाँहरूका प्रति त्यो हुन सकेन के होला चाहिँ यसमा पहिलो कुरा के हो भने रवि लामी छानेजी पहिले नै चाहिँ एउटा चाहिँ संसारकर्मी हो गर्ने भएपछि एक त पहिलो कुरा चाहिँ व्यक्तित्व चाहिँ त्यसै नै चाहिँ निखार भएर बाहिर आइरहेको हुन्छ र दोस्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ केही प्रमाणिक कामहरू गर्नुभएको छ जनताले देख्ने गरेर जस्तो उहाँले चाहिँ जुन सिधा कुरा जनतासँग चाहिँ कार्यक्रम चलाउनु भएर तत्पश्चात चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन साना ठुला जति काहीँ चाहिँ कामहरू हुन्छन् को कहाँ समस्यामा परेको छ त्यो समस्याहरूलाई फुकाउने काम उहाँले जसरी गर्नुभयो नि त्यो पिपुलले के देख्यो भन्दाखेरि यो त काम गर्ने व्यक्ति हो है तर अरू जति पनि चाहिँ विकल्पका राजनीतिमा चाहिँ आए उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आदर्शका कुराहरू गरे होइन उनीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि जग बसाल्नको लागि चाहिँ निकै नै ठुलो काम पनि गरे होइन विकल्पको राजनीति जग बसाल्ने र पुरानो राजनीतिलेबाट चाहिँ यो शासन व्यवस्था र यो शासकीय पद्धति अगाडि जान सक्दैन भनेपछि विकल्प त निश्चित थियो तर अब त्यो विकल्प कहाँबाट भन्दाखेरि सङ्लिँदै सङ्लिँदै थेग्रिँदै थेग्रिँदै चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म आएर चाहिँ रविजीलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ श्रेय पनि प्राप्त भयो उहाँले आफूले गर्नुभएको काम पनि थियो र त्यसपछि गएर अरू चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ बस्नै नसक्दाखेरि उहाँले चाहिँ एक ठाउँमा जोड्ने प्रयत्न पनि चाहिँ जुन गर्नुभयो त्यसले विकल्पको राजनीतिलाई चाहिँ सहज बनाएको हो भनेर भन्न सकिन्छ तर एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा विकल्पको राजनीति रविन्द्रजी रविन्द्र मिश्रजीले पनि सुरु गर्नुभयो उहाँको होइन त्यति मात्र नभएर अझ त्योभन्दा अगाडि पनि एकजना चाहिँ उद्यमी हुनुहुन्थ्यो उहाँ स्वर्गीय भइसक्नु भएको उज्जवल थापा उज्जवल थापाले पनि त्यसलाई चाहिँ स्थापित नै गर्ने चाहिँ प्रयत्नतिर जानुभएको थियो अब जस्तो अहिलेको राजनीति वैकल्पिक राजनीति त्यो उज्जवल थापाले नै रोपेको हो त्यसको रोपेको एकदम त्यसमा विकल्पको राजनीतिको चाहिँ बिउ रोपेको चाहिँ उज्जवल थापाले हो र त्यो उज्जवल थापाको बिउ चाहिँ तपाईँको संश्लेषित हुँदै हुँदै चाहिँ रवि लामे छानेजीमा आएर चाहिँ त्यो अब एकाकार हुँदै जा चाहिँ लागेको अवस्था हो र भोलिका दिनहरूमा चाहिँ रवि लामी छानेजीकोमा चाहिँ विकल्पको राजनीति गर्ने विशेष गरेर चाहिँ यो पश्चिमा आइडियोलोजीको अहिलेको चाहिँ जुन आधुनिक चाहिँ लोकतन्त्र शासकीय व्यवस्था यिनीहरूको चाहिँ आइडियोलोजीलाई बोकेर चाहिँ राजनीति गर्ने चाहिँ जुन विकल्प हो त्यो विकल्पमा चाहिँ रवि लामी छानेजीहरू स्थापित हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा फरक चाहिँ परम्परागत राजनीति गर्नेको चाहिँ जुन अर्को विकल्प हो त्यो राज अर्को विकल्प चाहिँ कमजोर भएको स्थिति हो त्यस कारण चाहिँ यो विकल्पको राजनीति हिजो जसले जगबसालिदिएको थियो त्यो जग दिनेहरूको पनि चाहिँ योगदान छ त्यसमा धेरै पात्रहरू छन् र त्यो अब चाहिँ त एकाकार हुँदै चाहिँ रवि लामी छानेजी नेतृत्वमा चाहिँ जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ अब त्यसमा चाहिँ अब धेरै चाहिँ जहाँनिर त्यो एउटा मासबेस पार्टीको चाहिँ इन्लार्जमेन्ट हुने चाहिँ जुन क्रम हो त्यो क्रम चाहिँ अब अगाडि बढेको चाहिँ पक्कै पनि हो हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद